Всем привет! Приобрел вот такую вот недорогую э, видеокарту, в принципе, ну, как недорогую, 63 с лишним тысячи она мне обошлась, а данная малышка, это у нас RTX 370, 3070 от Zotac, 8 гигабайт памяти, память GDDR6, Ice Storm у нее написано здесь, то, что охлаждение у нее хорошее, Freeze, то, что карточка, как говорится, здесь вроде как должна быть нормально. Здесь вот различные писанина на различных языках у нас с этой стороны коробочки находится. Смотрим, что у нас а, далее имеется здесь по коробочке с другой стороны. То есть рассматриваем. Ничего такого здесь нет. Пломбочки, кстати, на месте, все стоят, коробка не открывалась, не вскрывалась. А это к тому, если будете покупать карту на Озон, ну, по крайней мере, э, я заказал эту карту на Озон, все пломбировано, все в идеальном состоянии. Она еще была упакована в небольшой такой пакетик, а, чтобы ничего не поцарапалось, а, нигде ничего не заделось. В принципе, по улице можно было хорошо переносить. Сейчас надо открыть данную карточку, открыть пломбу. Все, пломбу вскрыл. Далее еще надо ее как-то достать. Ну, с этим, конечно, проблема. Так, открылась коробочка. Ну, будем сейчас доставать ее. Довольно тяжелая карта. Коробочка у нас так здесь идет по открытию. Еще открыть надо. Как-то нам это дело так, открыли. Что у нас здесь имеется? У нас имеется здесь, в принципе, вот так вот, в принципе, закреплена инструкция по данной видеокарте. Так вот, вот она выглядит. Далее коробочка у нас идет. и непосредственно сама карта. Так, что у нас здесь в комплекте идет? У нас в комплекте идет питальник, цепи переходник один, идет переходник второй, на карту. Далее сама карточка. Сейчас достану. Что у нас в коробке внизу есть? Так, коробки внизу у нас больше ничего нет. Убираем коробочку, убираем переходники. Уже смотрим саму карту. Здесь никакой не ни пломбы, ничего нет на пакетике. Она просто вот как есть, так и есть. Еще и достать ее надо. А нет, там внутри была пломба, что ли, или что, я зацепил что-то, что-то. Смотрим. Нет, там ничего нет. Теперь вот такая вот малышечка, а, двухкулерная, ничего особенного. С обратной стороны смотрим. С обратной стороны тоже ничего особенного, но такая тяжеленькая. Теперь сравнивать с моей 1070, ну, практически одинаково, но это кажется чуть-чуть потяжелее. Здесь мы можем видеть по две теплотрубочки, которые отходят у нас от радиатора. ничего особенного. С другой стороны у нас а, все закрыто здесь backplate ом. Backplate этот цельный, то есть он цельный, чего здесь нету. Здесь вот радиатор, в принципе, вот так вот сделан, что воздух вентилятором будет выдуваться вверх, и здесь часть радиатора тоже воздух будет выдуваться вверх а, прямо к вашему кулеру вашего процессора, если у вас не стоит водянка, чтобы он у вас еще горячее становился. Это просто шикарно они сделали. С одной стороны, хорошо для видяхи, плохо для процессора. Здесь мы смотрим. Так, здесь у нас ничего особенного нет. Тоже ничего особенного нет. А, чисто цельный радиатор. По термопрокладкам здесь особо ничего не видно. Толком-то. По крайней мере, я не вижу. Питание здесь 2,8 а, пин. 2 по 8 пин идет на эту карточку. Так, смотрим. Здесь у нас, в принципе, защитный backplate. Так вот стоит. И можно видеть плату нашу, нашей видеокарты, чтобы тепло от нее отводилось. А здесь продумано, кстати, это все сделано по пломбам. Так, здесь ни на одном болтике нет ни одной пломбы. А значит, эту видеокарту можно обслуживать. То есть можно э, самому разобрать ее, поменять на ней термопасту, термопрокладки. Если приглядеться, с этой стороны я тоже не вижу никаких термопрокладок толком-то. Ничего не вижу. То есть у данной карточки. Если они вообще там. Здесь мы видим один порт HDMI и три порта DisplayPort. Больше ничего у этой карточки нет. Такая, в принципе, карточка. Особо невзрачная. А, размеры у нее тоже небольшие. Сейчас мы возьмем линейку, замерим, посмотрим. Вот она, наша линеечка. Уложим рядом с нашей видеокартой. Так вот чуть ее подвинем. А чисто только карту, там я не буду крепежник замерять, потому что крепежник есть крепежник. Ну, что у нас получается? 22 с половиной сантиметра, короче, карточка. Так. Сейчас так ее замерим. 15 с половиной сантиметров. Ну и, конечно же, толщину. Толщину надо тоже померить. Толщину нашей карты. Сколько она у нас получилась? 4 сантиметра или же 40 миллиметров. наша карточка. Получается, занимает она в компьютере а, два слота пол выходит. Ну, блин, жалко термопрокладок я действительно... А нет, нет, если там приглядеться, вот туда вот внутрь лучше вглядеться. Здесь, конечно, на видео то оно видно не будет. Но там термопрокладки, да, они стоят все же. Там есть термопрокладки. Они стоят. Осталось включить нашу видеокарту а, в компьютер, накатить драйвера, проверим, протестируем, что она из себя представляет. А, пришло время, в принципе, заменить нашу карточку компьютера. Я уже, в принципе, здесь все разобрал. Карточку я а, старую снял. Вот, в принципе, у нас 1070 и 3070 от Зотока. По размерам сами видите, насколько они отличаются. То есть отличия довольно-таки существенные. Карта от Зотока а, поменьше будет, но вес у нее ощущается такой же, как и у 1070 а, Ti. Хотя нет, 1070 Ti, она весом поболее. То есть здесь охлаждение, оно более лучшее, более качественное, так сказать. А что по ним можно сказать? Здесь у нас Здесь выходит э, две термотрубки с одной стороны и по термотрубкам с другой стороны. Мы уже можем видеть довольно такой массивный радиатор. Э, здесь у нас питание 6 плюс 8 пин на 1070 Ti, а на 3070 у нас уже питание 8 плюс 8 пин. Сейчас я поставлю вот эту вот карточку в компьютер и можно уже будет ее э, заценить уже там. Что ж, устанавливаем. Для установки здесь нам ничего отгибать не надо. Она отогнется здесь у нас автоматически. Шнурок вот этот можно и под карту пихануть. Нижний у нас. Все. Карточку защелкиваем. Карточку закрепляем. Вот эту вот штучку нам придется снять. Она нам совершенно ни к чему теперь. Потому что карта у нас намного короче. И вообще она в компе сейчас не требуется. Карта и так достаточно хорошо будет в нем держаться. Ну вот, в принципе, карточку я установил, подключил. Выглядит это как-то так. Держится она довольно хорошо. На двух винтиках. Здесь у меня а, защелочка была специально а, закрывающая. Ее я просто убрал, а, чтобы лучшая была циркуляция воздуха. То есть здесь она, в принципе, у карты закрывала, перекрывала а, часть радиатора, из которого, в принципе, выходил теплый воздух. Оставлю так. Э, держится довольно хорошо. 8 э, плюс 8 пин я подключил. 1070 я, конечно, в стороне не оставлю. Пока такие хорошие курсы, пускай майнит. А там, в принципе, посмотрю, что с ней делать уже. Подключу ее также к этому компьютеру. А так уже можно переходить к тестам и смотреть, что у нас получилось уже по итогам а, в играх, в Аида посмотрим, что у нас есть. Что ж, по драйверу у нас особо-то ничего и нет, скачать его негде. А, в принципе, запустил GeForce Experience, и в GeForce Experience уже идет а, загрузка драйвера Game Ready. Пошла оптимизация Windows. Драйвера Windows проходят оптимизацию, сами ставят свой драйвер, то есть никаких проблем в этом не возникает. Ну, Данный драйвер, в принципе, не знаю, есть смысл, нет смысла. Вот так вот выглядит данная карточка в компьютере, достаточно компактная. А у меня а, материнская плата Mini ATX, то есть а, стоит обычная маленькая плата небольшая. И карточка приблизительно в размер с этой платой. Подсветочка у нее есть а, светится вот этот Zotac Gaming. Так неплохо у нее, в принципе. А вот GeForce RTX надпись, она не светится. Что ж, переходим, смотрим. Загрузочка прошла. Начинаем установочку. Что ж, пошла установочка. Установился, в принципе, это можно видеть и в дисплее устройств. Как видим, RTX 3070. Все, в принципе, работает. А, запись тоже работает. Типа, можно записывать, можно делать все что угодно. То есть никаких проблем с этим не возникло. В комплекте с картой диска не шло. А карт на диск на видеокарт диск точнее не шел. Драйвер на сайте скачать а, было нельзя, его просто попросту нет. А, заходим для этих дел в GeForce экспенсивы. Сейчас я его открою. GeForce экспенсивы. Э, без проблем заходим во вкладочку э, драйверы и ищем нужный нам драйвер. Нажимаем поиск, ищем, все у нас устанавливается, все работает. Что ж, потребление данной карточки в простое вместе со всей системой, то есть у меня там ничего лишнего не стоит, стоит э, два SSD, один на 256, другой на 720 и один HDD на терабайт, также привод установлен, кулер, обычные 130 Вт теплоотвода, видеокарта 3070 от Zotac. О, проц Core i5 9600K с графическим ядром. Оперативки 32 гигабайта частотой 3000 а, мегагерц. килсер Я его вообще заказал на Алиэкспрессе. То есть э, она показывает достойные результаты, без проблем гонится без повышения таймингов до 3200. 3200 без повышения можно вообще легко получать. Это вообще просто шикардос, как я считаю. Не надо переплачивать уже в магазинах э, за версию 3200 Гц по памяти. Ну, можно повысить тайминги, разогнать до 3600. Но смысла я в этом вообще не вижу. А, когда у Core i5-9600K в связке с моей материнкой, которая поддерживает только 2666 э, МГц по памяти, то есть э, я вообще не вижу ее разгонять, мне и так хватает. А так можно уже и затестить, в принципе, в игрушке в какой-нибудь для начала. Что я запустил арку Shadow нашу. И, в принципе, кулера вот до сих пор стоят. Кулера до сих пор не крутятся, как это можно заметить. Запускаю пуск, посмотрим результаты. Что ж, настройки я выставил такие. Качество текстура, кстати, мы сейчас поставим максимальное. Что у нас здесь? Ультра поставим. Анизотропная 16, везде все ультра-ультра высокое. Ray tracing у нас а, а, включен будет по экрану. Это у нас будет 2К разрешение 2560 на 1440. DLSS а, у нас отключено. Все по максимуму стоит, все включено. Запустим тест производительности сейчас. Вот, запустил тест производительности. Ну вот, наша картиночка пошла. Мы можем наблюдать э, с трассировкой лучей стабильные, там 57-58 FPS, даже 60 у нас появляется. По загрузочкам мы можем видеть, э, что у нас видеокарта сейчас 70 э, градусов, вентили на 80 с лишним, 82 проскакивает максимум. Процессор у нас э, данную карточку держит, причем нормально так держит. Если у кого-то стоит э, i5-9600K, э, можете не сомневаться, то, что ваш процесс будет загружен где-то процентов на 70 80, но не более. 100% загрузки процессора мы не видим. То есть редко проскакивает между сценами. Здесь FPS у нас в принципе сохраняется 57, то есть картину можно наблюдать все у нас адекватно, все работает, все хорошо. Это а, с максимальной трассировкой лучей. А, снимаю специально на камеру, чтобы не было потери ни одного FPS. можем видеть 40 FPS, 40, 39 просадочка пошла. Ну, до 60 FPS здесь стабильных есть. Если мы перейдем на PlayStation, то у нас трассировочки лучей, конечно же, не будет там и FPS будет держаться 30 также 30-40 кадров, но без трассировки лучей. Это без DLSS сейчас. А, температура а, процессора 70 градусов проскакивала, 62 градуса. А, кстати, процессор, так сказать, у нас прошел чисточку кулера и замену термопасты на новую. А, гризли у нас термопаста 11 ватт на метр кельвин стоит. То есть довольно-таки неплохая термопаста. Мы видим то, что даже при нагрузочках наш процессор держит. Кстати, здесь мы еще вниз не спустились. Это сверху у нас 72 FPS. Не будет 72. Сейчас чем ближе, тем больше объектов будет приближаться, тем больше просадочка у нас пойдет. А по факту у нас сейчас 55, 54. Видим идет снижение по FPS. И у нас а, сбились а, датчики видеокарты 1070. А, это не 1070 Ti, я, кстати, бенчмарк не переименовал. Так что здесь у нас 10, 3070 видеокарта сейчас стоит. Просто мне неохота было переделывать это все, переименовывать. Но в дальнейшем я, конечно же, это все переименую. Сейчас мы не видим загрузку нашей видеокарты, она сбилась у нас, э, загрузочка по потреблению. Потребление 423 э, ватта у нас идет, это процессор видеокарта и весь наш вот этот вот системный блочок потребляет. Это без звука, звук еще выключен, можно в принципе смотреть, оценить. Что ж, компьютер я не перезагружал перед тем, как э, вам показать тесты, поэтому сейчас я его перезагружу и еще проведу один небольшой тест. Кружку он перезагрузил, что у нас показывает. У нас показывает 53 градуса в MSI Afterburner. Здесь никаких настроек я не делал, ничего не устанавливал. Ничего, а, шинки вообще не трогал. Сейчас запустим какую-нибудь другую игрушку уже и посмотрим уже характеристики. Что ж, провел кое-какие настройки, э, переписал некоторые записи. Кстати, запустил Ассасина, Assassin's Creed Odyssey. Сейчас посмотрим, как видеокарта себя поведет в данной игре уже, сколько будет потреблять электричество у нас с розетки. Кстати, минусуйте отсюда монитор. Монитор потребляет 60 ватт и минусуем отсюда колонки. Колонки потребляют 10 ватт. То есть вот от всего вот этого можно минусовать еще 70 ватт. К примеру, сейчас я выключу монитор. Выключил монитор. Ну, в принципе, сразу же у нас напряжение стало меньше. Включу обратно. Напряжение у нас вернется на свои круга. То, сейчас совсем у нас запустился по потреблению, мы смотрим потребление 448 ватт, 450 а максималка у нас проскочила, а так 384 ватта. И это мы еще ничего в игре не запустили. Что ж, по графике, по настройкам у нас выбраны самые высокие настройки. То есть здесь все высоко и все на максималке, то есть на ультрах. Э, потребляшечка у нас сейчас в данный момент 399 ватт. А кулерки на видяшке у нас закрутились. А, запустим нашу игрульку. Сейчас мы запустим тест производительности. Тест производительности. Начать тест. Да, нет. Да, начать тест. Тест мы начинаем. А, запускаем. Так, смотрим. Сейчас у нас тест, в принципе, пока еще не начался, но мы уже можем видеть 40, 70, FPS проскакивает э, на ваттметре, видим 450 с лишним ватт. То есть тест производительности пошел. А можем смотреть э, здесь по стандарту, сколько FPS у нас выдает. FPS у нас тут нехило выдает, но мы будем смотреть нашу загрузочку. А по нашей загрузочке мы видим то, что у нас сейчас 67-65 кадров. А по видеокарте видеокарта загружена по памяти это 5500 5 гигов, 560 э, где-то мегабайт, 7001 э, мегагерц. То есть Здесь у нас загрузка видеокарты, загрузка кулеров идет, показано. 72 градуса на данный момент на видяхе. Кулера у нас 78%. Э, вертится загрузка видяхи на 88%, процентов 90%, процентов 91%, процент 97%. То есть а, процессор здесь у нас уже напрягается наш i5 все-таки на до 100% даже у него проскоки здесь бывают. То есть, но в основном это не такие уж большие проскоки. По результатам, что нам дало а, по FPS, всего кадров 4 1499, максимальный FPS у нас был 102, минимальный 37, то есть всего 72 FPS у нас получилось, а выжат данной карточки в Assassin's Creed Odyssey. По температурам а, вентили у нас на карточке, как видим, крутится, крутится достаточно-таки хорошо, а раскручиваются они на 79%. процентов То есть э, довольно-таки неплохие результаты в Assassin's Creed Odyssey я скажу. Карточка более-менее чем достойна. А, по тестам, по результатам она тоже довольно-таки хороша. Можно зайти в фурмарк, но я не вижу смысла заходить в фурмарк. То есть э, зачем ее мучить, карта новая, из коробки, а, не сломанная. FPS выдает хорошие, достойные. И потребление у нас вот сейчас вот застряло на этой версии, что у нас процессор грузится 420 5-27 ватт этого в ассасине потребление у нас сейчас идет, это с монитором и с колонками. То есть можно вычесть 70 э, ватт отсюда, ну, можно вычесть, получим 350 ватт приблизительно. Это у нас будет потребление нашей карточки, то есть нашего Zotac Gaming 3070 RTX э, вместе с нашим системником 350 ну, ватт, если не считать монитора колонки. Ну, 370, 380, но ну, это максимум. То есть э, БПшник на 700 ватт берете, э, стандартный или же на 600 ватт, и вам его с головой вот вполне вообще хватит. У меня вот на 700 ватт БПшник, мне его с головой хватает. А